Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм матроса. Вот так вот выглядят они в запечатанном виде. Вот можете посмотреть. Упаковочка индивидуальная, полиэтиленовая. И давайте посмотрим, как выглядит костюм, что у нас входит в комплект товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start.ru. Так вот это выглядит. И ну, посмотрим сам костюм. В комплект у нас входит бескозырка матросская. Вот такая белая с синими лентами. Посмотрите, атласные синие ленты. Головной убор универсальный. такая вот бескозырка. Далее в комплект у нас входит белая рубашка, уже с матросским воротником, гюйсом. А воротник у нас пришит. Здесь ленточки идут атласные, пришитые. Все прострочено, можете посмотреть. Очень аккуратно. Вот. А, рубашка с длинным рукавом. Здесь тоже у нас все прошито. Все качественное. Сзади рубашечка у нас выглядит вот так. То есть, э, чем эта модель хороша, то что воротник у нас не отдельно завязывается на шее, а он уже пришит к рубашке. Там во время танца или а, во время марша никогда не спадет воротник. То есть, не надо за него переживать, что он а, развяжется или упадет. И в комплект у нас входят а, темно-синие штаны. Штаны у нас на резинке тянутся. Внизу они идут клеш. Вот так вот это выглядит, такие немножечко широкие. Также у нас все прострочено, прошито. Хорошая плотная ткань, которая не порвется. То есть костюм не на один раз. Значит, штаны у нас э, из одного материала, как и воротник. И бескозырка у нас также а, из одного материала идет, из крепсатина, как и рубашечка белого цвета. Вот полностью набор, то есть штаны, а, рубашка вместе с воротничком и бескозырка. Если вам понравился костюм матроса, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.